Guys welcome to my channel और आप चैनल का नाम जानते नहीं होंगे इसलिए फॉक्स हंट गेमर तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं लूफिन लूफिन और लूफिन sorry take man adventure with लोपिन and with my ox because I am so intelligent चल खेलते हैं कैसे एक कोई फुल वीडियो नहीं होने वाली एक बहुत ही शॉर्ट होगी क्योंकि लास्ट लेवल मेरा बचा था जो कि मैं खेल नहीं पाया तो सॉरी इसके लिए वेली और हम स्टार्ट करते हैं ओके तो गाइस <sighs> तो जैसे कि हम इस गेम को खेलने नहीं रोस्ट करने वाले तो चलिए हम इस लेवल को रोस्ट करते हैं आपको क्या अच्छा है हमारा कैरेक्टर भूखा प्यासा पड़ा हुआ है ये जो खड़ा पड़ा है खाने के लिए हमें क्या कलर चाहिए हमारे पास है तीन ऑप्शन एक है जिंगल वाला हु मास्क दूसरा है मछली पकड़ने वाला ग्लास जिसमें पता नहीं कहाँ से ग्लास बना है और दूसरा है एक मग जिससे हम पानी डूब सकते हैं पर हम डूबेंगे नहीं और तो हम सही ऑप्शन है झिंगल वाला हु मास्क और यहाँ पे आ रहा है बादल और ये पता नहीं कैसे माँ बहन करते हुए यहाँ લોકોની ની ગાણ મારતી હતી साला आइंस्टाइन ही बोलता सॉरी आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन है ना ओ यार मैं फेल दसवीं सॉरी गाइस तो हम अपनी बकचोरी फिर से फैलते हुए जो हमारे पास चाहिए ऑप्शन क्या हम रोते हुए मर जाए या फिर अपने लिए एक धालु होनी जो कि हमारे पास है नहीं हमारा सही ऑप्शन है घड़ी जो कि हमारे पास फिर भी नहीं है हमारा हीरो सुपर हीरो है जो घड़ी पता नहीं कहाँ से आई उसे घुमाया सूरज उगाया यही होता है जिंदगी में और सक्सेस हमें मिल चुकी है वो तो गाइस हमारे तो साथ होते हैं कुछ जहरीले सॉरी जहरीले नहीं खतरनाक खतरनाक से खतरनाक खतरनाक से खतरनाक खतरनाक से खतरनाक शार्क क्या करना चाहिए हमें ये बहुत ही क्लासिक और ओल्ड फैशन वे है बस अपने मुंह से फेंको यार सड़े हुए इससे उनके नाक के बाल क्या उनकी गाल उनकी जान उसकी सब कुछ जल जाएगी और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ पर मैं बोल रहा हूँ और अगर आपको मेरा ये बोलना अच्छा लग रहा होगा सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो उसको ज़रूर दबाएं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद और आपने जैसे देख ली हमारा सही ऑप्शन है कोई भी सब जानते हैं क्या होगा अबे कूदो ना बे गुरबा खुद क्या कहूँ यार और तो हम हो चुके हैं आज़ाद हमारा लुपिन आ चुका है ज़मीन पे भाग चुके हैं जल्दी <laughs> hey. Yay, yay, yay. Escape. okay, दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा फ्रीडम सॉरी